Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Kayıkçıya gidelim, kayığına binelim, denizlerde gezelim, akşam eve gidelim, balıkları yiyelim. hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün kayıkçı Kayıkçıya gidelim Kayığına binelim Denizlerde gezelim Akşam eve gidelim Balıkları yiyelim E, e, e, e Alma fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee eee gidelim Kayığına binelim Denizlerde gezelim Akşam eve kayıkçı Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Eee eee gözlerde kayıkçı Kayıkçının küreği Hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Akşam eve gidelim Kayıkçının küreği hop hop eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün eve gidelim balıkları yiyelim.